Okay so guys Assalamualaikum Aku Daniel So Welcome to the escape Okay um, Tadi aku tak ada idea nak buat video Tapi Aku nak kena ikut cakap cikgu luan Kita kena konsisten post video every day Ataupun Ya yeah, maybe every day. Kalau kita mampu pun 2 hari sekali ke Ataupun Ya yeah, sebagainya So Tadi aku tak ada idea nak buat video tapi bila aku buka je YouTube, aku terjumpa Kejap, aku dekat screen. Aku terjumpa ni, lagu Mirfly aku nak. So, apa kita tunggu lagi? Sembilan nombor Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Satu, dua. Eh, ada sound ke tidak ni? Satu, dua, tiga. sukari hamtabika langu boka moloradae sakenadelai alinagalatingo katunnavan lainsakerabangtengo dem Banyak benda nak buat tapi tulaku pun jumpa orang biasa lain Jumpa orang biasa Oh, mang ah, apa? Alah. mengasyikkan tu dia punya apa music ni so not bad lah aku nak title dia aku nak merfly. kalau kaya, kita buat macam Singapore <laughs> Apa yang tepat sejak 4x4 Kita tak boleh rendah macam Elvin Tedor Luar masalah, okay, waradang Tara bertahun esok, waradang Kalau boleh tengok dalam skrin nanti, eh, um, Aku tengah record skrin kan Korang boleh tengok dalam skrin dalam video nanti Memang smart tu dia punya apa visual dia Nice <laughs> Kalau udah gaya aku punya flex dengan humble balance Tekan pedal lembut pakai slipper kampung MC apa masalah nak cari duit tak dapat sebab dah ada masalah MC tak bayar resah puasa ku pegang tak cukup duit ku payung ada masalah Nampak besar semua mumpu besar gila tak selesa baru aku bayar Kan dah terlihat apa yang dah merubah buka tempat kerja kebajikan aku jaga itu kalau kalau aku kaya Pai semua <laughs> Kemampuan Semua Kalau aku kaya um, <laughs> Dia ada macam point untuk orang ingat tau Nice nice nice bagus Bye Amir Fly Kasut tak ada cerah gelap What is that Jordan Aku beri semua hutan Jadi tak ada pembalakan Haram jadah tak ada banjir besar Rumah tak tenggelam It's 2020 Dan tidak tak relevan Buat dulu baru sembang Kerja kasih terbang Apa macam mana Alhamdulillah Ini okay Sama beruang kina balu cinta di kapera ai. Ooh, ooh, ooh nice baik. Dia lagu ni Telenya buat dia punya life story lah Macam jalan cerita hidup dia Kalau aku kaya capai semua kemampuan semua kalau aku kaya <laughs> baik tu Nice Memang baik tu Wih Wifi off ke? <laughs> Wi-Fi off ke dulu? Okay, so um, Apa yang aku nak cakap dekat dalam lagu Aku Nak ni Dia macam cerita macam Bila dia dah berjaya ah, uh, So, dia akan bantu semua So, memang nice lah cara Siapa? Emir, eh, uh, ah, Mirfly, Mirfly Dia naik sebab lagu Hatepuk kan Sebelum ni dia ada juga buat lagu macam Harjadi ke Tak silap aku sebenarnya aku ada aku aku ada follow juga tapi kurang ah um, eh Merlin pula dia buat lagu roller coaster um, banyak lah lagu-lagu dia <clears throat> bosku ah uh, dia tapi dia naik dengan lagu hatepuk hatepuk memang betul-betul gila-gila bar lah dalam masa one year dia boleh kaut 49 million views. Ho. Oh. Lagu Bosku boleh kaut sebanyak 20 million. Um, makan makan cili lagu dia sendiri lagu solo 2.5 million dia. Lotus Stress, um, Roller Coaster ni sebelum dia naik lah. Uh, Friends with Feelings, um, Lotus Stress. Uh, kalau nak tahu cari je search lah Mirflyan. so aku nak react lagu apa? Lagu dia ni aku nak ni um, satu hari boleh dapat 58,000 mm, um, Not bad lah, nice lah untuk untuk macam Mirfly ni kan Bagus, bagus, baik Tapi uh, lagu ni dia tak buat apa ni kan Dia tak buat teaser, uh, tak buat teaser kan uh, So aku rasa sampai sini je lah kot video aku Okay uh, Okay guys Jangan lupa saksikan sahabat titik takdir Prison Stony maybe next year tahun depan sebab kita masih proses dalam um, on the shooting um, dengan kita ada banyak macam-macam problem lagi untuk shooting kali ni memang betul-betul banyak cabaran sumpah aku cakap aku admit betul-betul banyak cabaran untuk shooting filem sahabat kita tak di prison tu ya yeah, jangan lupa saksikan tahun depan trailer maybe akan keluar hujung tahun ni um, tu je lah So guys, um, don't forget to subscribe. Kalau rasa video ni okay, just give us thumbs up. Kalau tak okay, dislike je lah. <laughs> okay, subscribe, share. Maybe kita orang boleh viral ke dengan filem Sahabat Titan tak dia Prison story. ni. Um, tu je lah kot. Oh, escape. Uh, aku ada trademark lama. Aku dah lama tak guna. Escape, hari-hari best. <laughs> dah kurang lah aku dah start guna escape in the house. Okay. Assalamualaikum. Dah tengok tu subscribe lah. Nak kena ajar ke?